За сонгуулийн дараа нэгтгэд хариулж хуулинд нэмэлт өөрчлөлт орж иж байна. Ер нь бол хэдүүлээ нэг сайн нухстайгаа үзэх хэрэгтэй байна. Энэ өнгөрсөн оны 10 11 12 сард гадаа жигсаал болсон. Бүгд мэдж байгаа. За дээрэс нь нүүрс хөгжлийн банктай холбоотой хилцүүлгүүд болсон. Ер нь бол ард иргэд бол нэлээд бухимдалтай байсан. Одоо ч бухимдалтай байна. Тэгээ энэ э, саарл байшин дотор одоо нэг э, болох хөтгөө хэдэн 76 нөхдөл суугаад байгаа юм шиг ийм л ойлголт байгаа шээ. Маш олон энэ э, жагсаал бол ер нь рейл одоо яг бодит болсон жагсаал гэж би бас ойлгоод байгаа. Хэд хэдэн хүмүүстэй уулзсан, жагсагчтай уулзсан, олон сайхан залуучууд мэдлэгтэй боловсролтой хүмүүстэй уулзсан. Тэгээ ярьж яхад та нар хэрвээ ингэж үнэхээр одоо энэ 76 гишүүн болохгүй бүтгэх нөхдөл гэдэг юм бол өөрөөсөө орж ирээд ингэ засалцаад явхад яадаг юм гэсэн. Тэгэхээр сонгуулийн зардлаа бид нар гаргаж чадахгүй наад сонгуульч орж чадахгүй шүү дээ гэж байгаа байхгүй. Энэ бол маш том асуудал. Тэгэхээр төрөөс хойш одоо сонгуультай холбоотой юу зардалтай холбоотой асуудлууд яригдаад байна. Нэг л одоо бид нар нэг шийдэл хийж чадахгүй байх шиг байна. Нэг асуулт байгаа даа. Ажлын хэсэг яг сонгуульд нэг гишүүнээс дунджаар хэдэн төгрөг гарч ийнэ гэсэн юм тооцоо гарсан уу? Энийг багцаагаар хэлж өгөөч. Боломж байна уу? Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт Бид энэ зардал маань их байх тусмаа ер нь бол санал худалдаж авах тал руу орж ийн гэсэн ойлголт байгаа даа шүү дээ. Монгол улсын нэг иргэн за статистик тоогоор бол сая 500 төгрөний одоо орлоготой цалинтай гэж байгаа. Статистик тоо шүү дээ. За ингээд 12 сар сард нөржүүлээ 4 жилд нөржүүлэхэд 72 сая төгрөний орлоготой гэж байгаа. Монгол улсын нэг иргэн 72 сая төгрөний орлоготой гэж үзье. За сонгуульд Одоо та бүхэн хэлдэ. Яг хэдэн төгрөг ер нь дундчаар зарлж зарж орж иж. Тэгэхээр энэний зөрөө ямар хэмжээтэй байгаа вэ? Энээс ингээ харахаар хэн мөнгөтэй болцоотой боломжтой сонгуульд ордог. А цаана нь бол өснөө олон мэдлэгтэй боловсруулалтаа чадалтаа туршлахтаа судлаач эрдэмтэн эдийн засагчид сонгуульд орох юм бол боломж олцоогоор ардталт нь үлдэх юм нөхцөл байдал бий болгочиход байна шүү дээ. Энээс чинь хамаг юм одоо бий болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр эндээс ер нь бол сонгуулийн зардыг бол нэг хамаагүй ингээ хайч бас болмооргүй байгаа. Хоёрдугаар тэр ухуулагчтай холбоотой асуудлууд байна. Сайн дурын гэсэн бол одоо сайн дураараа явчмаар байна. Өөрсдөө удирдах, өөрсдөө төлөөлөл болж байгаа одоо удирдах юм уу юу гэх одоо өмнөөс нь болго хууль баталцах, амьдралынх нь одоо хуулийн суур хуулийг баталж өгөх ийм хүмүүсээ томилж байгаа бол ийм хүмүүсээ сонгож байгаа бол яагаад сайн дураараа үйлчилж бас болохгүй гэж. Тэгээд хоёрдугаард бол энэ сонгогчдоо бид нар бол одоо ер нь жилээс жилд улмал одоо одоо буруу юмлуулж ишиглүүл оруулаад байгаа шүү дээ. Яг тоотой хэсэг одоо яг амьдрал дээр хэдүүлээ үнэл ярил л да энэ чинь амьдралтаа юун дээр тоотой яг бодит одоо хууль заасан хүмүүст нь бас тодорхой хэмжээгээр хөлсөө зараад ингээд явуулдаг. За бусдын нь бол бас ил далд янз янзын одоо тийм суслагаа хулагч нар одоо томилож явуулдаг гэл ингээд явж байгаа. Тэг бид нэр яг энийгээ засчээж нөгөө нэг нийгэм цэвэр нийгэм бий болох цэвэр одоо энэ дотор боломж олцоотой хүмүүс нь орж ирэх. За тэгээ хууль жинхэнэ болсон одоо батлагддаг судлаачд нь орж ирэх. Бүх зүйл чинь одоо энэний чинь суурин ерөөсөө зардалтай холбоотой асуудал болчиход байна шүү дээ. Энэ дээр нэг хариулт аваад тэгээ дахиад тодруулъя. Хариулт асуулт. За хуулийн төс санаачлагч Нимагийн их хөл гишүүн хариулъя. За нэмж ажлыг саруулж олно. Төрөө яг ийм асуулт гарсан. Тэгээд би хэлсэлд ажлын хэсгээр мөнхөргөл шүүнч бас энэ асуудлыг үнц. Ер нь угаасаа яг л одоо бат тэрдний гишүүнээ хэлж байгаагаар үнэхээр өөрснийхөө ирээдүй, өөрсний үр хөвгтийн ирээдүй, улс орны ирээдүйн төлөө чин сэтгэлээсээ зүтгэж байгаа бол хүн болгон өөр өөрийнхөө байран дээр тэгвэл энэ сурталчилгаа энэ юмнуудыг үн төлбөргүй сайн дурхаа үндсэн дээр хийж хүчийг яасан юм бэ гэдэг асуудлыг ярьсан. За яг одоо ч юм яг өнөөдрийн бидний сонгуул явж ирсэн туршлагаас харахад бол хамгийн наазахын одоо сурталчлагын материалыг хүн тарааж өгөхөс эхлээл айлуу төрөхөөс эхлээл ажил гардаг л да. Тэгээ одоо яг тэгж хүмүүс явах нь үгүй. Би бол одоо сонгуульд ажиллаж исэн, ажиллах гэж бодож байгаа хүмүүсийн өмнөөс тэд нар бүгдээрээ ямар ч урамшуул цалингүйгээр тэгээд яваад өгөхөд бэлэн байна гэж хэлж мэдэхгүй л байна. Яг хөө хилцүүлгийн явцад хэдүүлээ санал гаргаад олон хороо шийдэж болно. Аа ерөөсөө ухуулагч байна. Бидний одоо нэр дэвшсэн хүмүүсийн төлөө ажиллах хэвээр үн хөлсгүй ажиллах хэвээр сандрынхаа үндсэн дээр ажиллах хэвээр гэж олон хүзүүл тэгээд л гарчихна. Гэхдээ одоо бас тодорхой хэмжээний зардал яах аргагүй гардаг та тэрэнд нь ядаж одоо бидний санал болгосон шиг дор хаяж нэг одоо нэг 10 хэд хоногийн л ажил шүү дээ тийм ээ. Яаж ч хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний юм энэ хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ шүү дээ. Ингэж иж бас тэр э, ажиллахгүй бол болохгүй дээ гэж болохгүй байх л гэж бодож бид нэр санал оруулж байгаа. Тэгээд зарчмын зөрүүтэй санал оруулж болно. Хулагч нараа та нар ямар ч одоо урамшуулал нөхөн төлбөргүйгээр бид нэр дэвшж байгаа хүмүүсийн өмнөөс яваад ялангуяа хөдөө өнтөр бол багуудаар хүргээд унаа амлынхаа зардлыг гаргаад яв гэхэд бол бас яг өнөөдөр яаж хүлээж авах болдоо гэж бодож л ийм санал оруулсан хилцүүлгийн явцад ямар ч байдлаар шийдэж болно л доо. За бусдын өөр За ажлын хэсэг нэмж хариулъя. Ажлын хэсгийн 83 дугаар микрофоныг өгье. Батэрдэн гишүүний тэр тооцоо асуусан тооцоол дээр хариулахад бол ийм байгаа зөв яг одоогийн байдлаар бол хууль батлагдаагүй байхад тэдэн төгрөг гарна гэх одоо нарийн тооцоол хийх боломжгүй байна. Ер нь энэ тооцоолыг бол хууль батлагдсны дараагаар төрийн аудитын байгууллага гаргаж тогтоодог ингээд өгдөг. За зүгээр яг уу энд э, сонирхуулаад гэх юм уу 20 онтой харьцуулаад хэлэх юм бол 20 онд бол одоо нэг тойрогт дунджаар зардах ер нь тойргуудын зардал бол харилцсан адилгүй байдаг. Одоо хот хөдөө гэдэг юм уу. Энээсээ болоод ер нь 390 орчмоос 600-ийн хооронд 20 оны зардал бол 600 сая орчим төгрөгийн хооронд гэдэг нэг дунджаар 400-аас сая төгрөгийн ийм зардалтайгаар 20 оны сунгал бол болж өнгөрсөн. Тэгэхээр одоо бидний одоо энэ өргөн барьсан манай гişүүдийн өргөн барьсан Энэ хуулийн төслөөр бол зардлыг 50% хямдруулна гэвэл яг хуу нэг барагцаагаар ийм тооцоолол харагдах юм а гэсэн урдчлаа зүгээр барагцаалж хэлбэл иймэрхүү тооцоол харагдах юм а л гэж хэлэх байна. За баярлалаа. За Жаданбай Батэрдэн гүшүүн тодруулж сая. Ажлын хэсэг маань бас амьдрал руу орж хариулахыг хүсэж байна. Хэрвээ нэгэн л хууль хийж байгаа бол доторх бас судалгаа юмнуудаа хийцэн л байх ёстой шүү дээ. Тэгээ би сая хэллээ шүү дээ. Нэг Монгол улсын нэг иргэн статистикийн одоо дундаж үнэлгээгээр 72 сая төгрөгийн орлого олж байгаа шүү. 72 сая төгрөгийн орлого олж байгаа. Таны саяны хэлжгээр 600 сая төгрөг дунджаар зарах гэдэг. Асар их зөрөө байгаа үз. Юуны төлөө ийшээ зүтгэж байгаа гэдэг асуултыг асууж байгаа шүү дээ эн чинь. Бодит байдал шүү дээ эн чинь. Хариуч чадахгүй л байгаа шүү дээ. Энэ минийгээ шийдэж шийдвүлээ явах хэрэгтэй шүү дээ энэ ч одоо. Үнэхээр одоо цэвэр цэвэршээ нийгмийн сайжруулалт сайжруулалт одоо үнэхээр бодит одоо хувьсгал хий, шинчил хийл гэж байгаа бол бид нар ингээд энэ э, өөрчлөлтийг л одоо хуулийн дээр оруулах хэрэгтэй шүү дээ. За дээрэс нь 30 сая төгрөг гэж яах шүүгээ нэг компани. Хоёр компани 60 За. Батэрдэн гишүүн гүцэг асууч. Тэгээ нэг бол эн чинь э, одоо хандвар мэдэглэ боловсралтай хүмүүс нь бол ингээ хандив авч жагаад сонгуульд орох мөнгөтэй хүмүүс, бизнестэй хүмүүс нь бол мөнгөө зарж хандив одоо мөнгөө зарж э, сонгуульд орох нэг хоёр хэл зам болчиход байна шүү дээ. Тэгээ энийхээ ар дээр 30 сая төгрөгнө төгрөгөөр нэг компаниас одоо хандив болсон хүн цаашаага нөгөө компанид яах вэ? Баярлаа гэж хэлээд үлдэх үү? Баярлаа гэлж хэлээ дуусах уу? Мөрөн дээр алгадаад ингээд асуудал ингээд шийдэгдээ дуусчих уу? Энийгээ бодолцох хэрэгтэй биш шүү дээ. 30 сая гэж би сая харлаа 30 сая төгрөгөнд нэг компани өгнө гэж байна. Хоёр компани 60 сая, 10 компани 300 сая. Тэгээ нөгөө нэг компаниудын одоо ивэл ордог компани төлөөлөл болдог гэдэг юм чинь эн чинь ингээл бид нар өөрсдөө хуулинд нь албан ёсоор суудгаад байгаа юм шүү. Ухуулагчтай холбоотой асуудал дээр бол одоо ер нь би түрүү хэлсэн шүү дээ. Үнэхээр улс орныхаа төлөө өөрсдийн нэгтгэл үнэмшлэр одоо төлөөлөл болж байгаа гэж явж байгаа бол энэ хүмүүс бид одоо тодорхой хэмжээнд ажиллах юм боломж олцоог нь олгох. Тэдэргүй хүн одоо өөрсдийнхөө ирээдүйн төлөө зөв хүнээ сонгоё гэж байгаа бол тэрнийхээ төлөө нэг гүйж очино гэдэг материалын тараагаад өгчлгүй чи яах вэ гэдэг юм бол. Хамгийн гол нь бид нар шинчлээ хийж чадж байгаа юу? Нийгмээ цэвэршүүлж чадж байгаа юу? Ирээдүйн бидний зорилго чи юу вэ? Ардс нь нийгмийг бий болгох. Дундад давхаргыг бий болгох. Ингээд одоо том хувьсгал хийх, том одоо шинжил хийх ёстой гэж бид нар энлүү зөрөөд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талынхаа зүйлүүдийг. Хоёрдугаар тэр зарцаатай холбоотой асуудлыг асуудал дээр нэг хариулт хэлж өгөөч. За жил болгон баахан зарцаа давхиж очдөг шүү дээ. Зарцаа Яг энтэй мөн ижил зөндөө олон хүмүүсийг дайшлаад тийшээ аваачаад хөвтүүлчдэг. Мянга мянгаар нь одоо царцаа аваачаад явуулчихдаг. За бас мөнгөтэй хүмүүсийн нэг асуудлууд байна. Ер нь бол одоо жишээ нь манай тойрог дээр Батэрдэн гэдэг нэг хүн нэр дэвссэн. Ямар ч одоо одоо сурталгаа юу ч хийхгүй зүгээр л дими тэнцээрээ гал дууссан. Гочиж очиж Батэрдэн гэдэг хүн одоо давхцаж очио. Тэгээ тэр хүн үнэхээр сонгогдё гэсэн бол одоо бас нэг яванда хүнтэй уулзанда машин тэрэг тэр ухуулагч мохуулагч хөлсөлсөн яг хөө тэгэл яваа явсараа дууссан шүү дээ. Гэхдээ инээдтэй байгаа үстэй энэ чинь. Хэнийг нь бас мөнгө төгрөг өгөөл явуулж илэн шүү дээ энэ чинь. Амьдрал дээр байгаа шүү дээ. Эн чинь том ухуулагч. Гэхдээ иймэрхүү зүйлүүдэд энэ царцаатай холбоотой асуудал гэдэг ерөөсөө биднэрт амьдрал шийдэх асуудал зөндөл байгаа даа. За. За. Байр суурь илэрхийлээд үг хэлчихлээ гэж ойлголоо. За. Хавд исламын бадлахын гишүүн асуултаасаа.